Salut, dragi prieteni! Eu sunt Gabriel Barbu, prim-ministru Israelului, Naftali Bennett, a anunțat măsuri foarte, foarte drastice pentru cei neînțepați. De pe data de 8 august 2021, toți neînțepații nu mai au dreptul să stea în aer liber. Vă dați seama? Să intre în supermarket, să intre în biserică, sau să se ducă unde vor ei, fără un test valabil pentru acea zi. Ca să intre într-un supermarket, stadion, teatru, etc. Cei neînțepați vor trebui să-și facă testul pentru acea zi, pe banii lor, bineînțeles. A zis că statul nu mai suportă cheltuielile lor pentru teste dacă nu se vor vaccina. Dacă nu se vor înțepa, vor suporta plata testelor. Clipul a apărut pe mai multe site-uri, dar netradus. Ei, m-am chinuit eu puțin, l-am tradus. Vizionare plăcută, sănătate vă doresc. אבל עדיין יש מעל 600 אלף צעירים עד גיל 30 שעוד לא התחסנו. אני מכבד דעות שונות, אבל יש רגע ויש מקום שבו הדיון הזה צריך לעצור, והוא עצם החיים של כולנו. המדע הוא חד וברור. החיסונים עובדים, הם יעילים ובטוחים. לצעירים באופן כמעט מוחלט, למבוגרים הם יעילים אבל לא מספקים. מעל מיליארד אנשים בעולם כבר התחסנו, אזרחים יקרים, סרבני החיסונים מסכנים את בריאותם, את סביבתם ואת החופש של כל אזרחי ישראל. הם מסכנים את החופש שלנו לעבוד, את החופש של ילדינו ללמוד, את החופש לחגוג שמחות עם המשפחה. סרבני החיסונים פוגעים בכולנו. כי אם כולם יתחסנו, כולם יוכלו לקיים את שגרת חייהם. אבל אם מיליון ישראלים ימשיכו לא להתחסן, זה יאלץ את שמונה מיליון האחרים בסוף להסתגר בבתים שלהם. לכן הקבינט קיבל היום החלטה שהחל מהשמונה באוגוסט סרבן חיסון לא יוכל להיכנס לקולנוע, לתיאטרון, לבית הכנסת, ללונה פארק, למשחק כדורגל או לכל פעילות מעל מאה איש, בפנים או בחוץ, אלא אם הוא יביא בדיקת קורונה שלילית על חשבונו. כן, הוא יישא במלוא עלות הבדיקה. אין שום סיבה שמשלמי המיסים ואנשים שכן מקיימים את חובתם האזרחית להתחסן, יממנו בדיקות למי שמסרב להתחסן. בתחום הטיסות, המחוסנים יוכלו לטוס למדינות הנקיות ולחזור, ולאחר קבלת תוצאות בדיקת הקורונה בישראל, הם יהיו פטורים מבידוד. אך לעומתם, מי שמסרבים להתחסן, ייכנסו לבידוד של שבוע מכל מדינה שיחזרו ממנה.